السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله سنبين لكم طريقة لحظر جميع المواقع والإعلانات الإباحية من على جميع الأجهزة المتصلة بجهاز الواي فاي الخاص بك فإن كنت تخشى على أبنائك وعلى أهلك من هذه الآفة التي لا تخفى على أحد مخاطرها فما عليك سوى اتباع الخطوات الآتية أول شيء ندخل على المتصفح سواء من على الهاتف أو من على جهاز حاسوبك ثم نكتب الرمز الآتي ستظهر لنا صفحة كالتالي تطلب منا الاسم وال password. في الاسم سنكتب admin وفي الباسورد سنكتب ال password الموجود في ظهر الراوتر الخاص بك كما هو مبين في الصورة أضغط على OK. ستظهر لنا صفحة كالآتي إن كنت تملك راوتر آه، اتصالات المغرب نضغط على wireless هنا في الأسفل بعدها نضغط على interfaces ثم local network بعدها نضغط على configure هنا في الأعلى ثم edit في أسفل الصفحة هذا ستظهر لنا الصفحة الآتية يعني هناك مجموعة من الأرقام كما ترون فالمطلوب تغييره هو الـ primary DNS وال secondary DNS بحيث نحذف آه، DNS السابق ونضع آه، هذا DNS الذي ترون وكذلك في secondary DNS بعدها نضغط على apply ثم نعيد تشغيل الراوتر بعد إعادة تشغيل الراوتر ستلاحظون أنه تم حظر المواقع الإباحية ككل هذا فيما يخص واي فاي اتصالات المغرب ما يعني عموما ما تبقى فالأمر يعني مشابه إلى حد كبير فكل ما عليك هو أن تبحث عن كلمة local area network المرموز لها بلان والتي بعد أن تضغط عليها ستجد البرايمري دي ان اس والسكندري دي ان اس وتقوم بتغييرهما إلى الرموز آه، المبينة سلفا آه، وبالطبع من الضروري إعادة تشغيل الراوتر في النهاية لتفعيل ما تم تغييره فإلى هنا نكون قد أنهينا الطريقة آه، فلا تنسوا النشر والدل على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته